Ja, So, damit die Pfeile ein! der könnte da hinsetzen zum Beispiel. Irgendwie könnt könnte da hinsetzen oder da. Ja, da kann man ja aber nicht die Ohren zuhalten, wenn ich gleich laufe. <laughs> <laughs> erinnert er sich an den Ausgerückt. Der Kleine. Nein. Ich sehe schon, die Ritter kriegen schon richtig Angst da vorne. Der Kleine. <laughs> Hallöchen. Genau, jetzt ist die Sicherheit halt gegeben. Jetzt kann der Stein eingelegt werden. Der heißt Trebuchet. Ihr werdet das jetzt sehen. Aller guten Dinge sind drei. So legt den dritten Stein ein. An Anfang und zum Schluss. Katholische Liga, es geht, nimmt auf. Vorwärts, Marsch. Äh, zu Hause. Ich wollte hier schon spielen, weil ich noch hier... Hey, schwenkt. Ja, oder willst du... Tiere. Rechts rum, wo es geht, nehmt ab. Das wird feuern gleich. Runter, rechts schwenkt. kommt runter, links schwenkt. Vorhand, halt. zum Hauptmann der Dänen. Wir wollen die Gebiete hier katholisieren. Das ist unser Auftrag. Wallenstein schickt uns hier, die ganzen Bereiche zu katholisieren. Eh Euer Dienkönig Christian IV., Herzog von, von, von Holstein. Na, ich mache hier bei der knappen mit. Soll erstmal seine Kräfte beweisen, indem er uns hier zurückdrängt. Wir werden uns hier keine blutige Nase holen. Und lassen wir es Kampf ankommen. Wenn wir uns hier nicht einigen können, dann wird es jetzt Blut fließen. So soll es sein. Komm nach fahren, rechts rum. Vorne fahren, rechts um. Fahnen, hinter die Truppe getreten, ein Trommler zu mir. über 60 Euro mehr. Ja, heute über 60 Euro. Hallo? Musketiere an den Flanken vorgetreten. Aufteilen, vier rechts, vier links. Stampfet auf die Musket. Musket in den Vor. Öffnet die Pfanne. Pfanne. Schließt die Pfanne. Lasst ab die Pfanne. Leute, spannt ein. Auf die schwedische Truppe! Auf die dänische Truppe, Entschuldigung. Schweden war später. Auf die dänische Truppe! Gib Feuer! Was geht? Selbstständig nachladen. Die Geniere. Musketiere, acht Schritt vor. Acht Schritt Flügel, rechter Flügel, rechts neben die Hellebaden getreten. Rechts neben die Hellebaden getreten. Was geht den Fuß. Musketiere, Pikeniere abknien. Geschütze! Jetzt kommen die, jetzt wird's laut. Hm? Ja? Jetzt kommen die Kanonen, oder? Ja, die schießen drüber, genau. Gib Feuer! Musketiere pieken, ja. den auf! Musketiere selbstständig nachladen. Musketiere Abstände prüfen. rechts nach links. Geht, Feuer! Bravo! ist nicht da! Ist nicht da! Weggetreten! alle oben!